Hey guys, Jew here, Jew Belcoy Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang mga tips kung paano alagaan ang koi fish eggs. How to care koi fish eggs. Koi fish eggs care. Yan. Para ano siya, para madami ang mapipisa mataas ang hatching rate, ano ang gagawin nyo para mataas ang hatching rate. At saka guys, madami din tanong kung ano bang itsura ng fertile, ano fertilize, yung na-fertilize na koi fish eggs. So ito ang itsura ng fertile eggs. Guys, itong medyo brownish siya na may pagkaano yellowish yan. Oh. Ang hindi fertile, unfertilized koi fish eggs, itong mga puti-puti, kung mapansin nyo, itong mga puti-puti ito, ang mga unfertilized koi fish eggs. Yan. Okay, so, yan o. Oh. Play natin para makita nyo guys, o. Oh. Yan. Yang mga ano, dark color, yung mga yellowish brown, yan ang mga fertilized koi fish eggs at yung mga puti ay unfertilized. So, <clears throat> una niyong gawin guys ay i-make sure nga malinis ang tubig. So, kung dito lang, wala kayong ibang lalagyan, dito lang sa breeding tank nyo ilagay ang mga koi fish eggs ay ano, pwede kayong mag water change after sila mag breed six, at least 60% pero kung pag amoy nyo uh, medyo mabaho pa pwede pang ano mag kunan pa ano pa i patasan yung mga 80 to 90% na ng pag water change para maalis yung mga uh, sperm sperms yung mga kasi yung mag, mga bula-bula after mag-spawn sila kasi yon magdudulot yun ng mga sakit kasi maano siya ng makapag-attract siya ng pathogenic bacteria so dapat eliminate siya so mas mainam guys pag dalawa ang tangke nyo kunin nyo ang mga koi fish eggs tulad nito guys nakadikit sa old mosquito net pwede nyo itong kunin at i-transfer sa ibang tangke. Kung wala kayong ano guys, wala kayong ano ibang tangke, pwede naman yung ano swim boy. Yan. Ano yun? Ito oh. Yan, merong medyo mura nito pero ito mas maganda ito kahit medyo mataas ang presyo nito uh, fit talaga siya sa koi kasi malaki siya at meron siyang durable stand frame na ano ito metal yan maganda siyang ano gawing ano temporary breeding tank at saka ano saka hatchery din dito nyo i-hatch kami na sa Shopee guys or sa Lazada, madami na kayong ano ma <clears throat> mabili na mga gusto niyong mabili sa pag-alaga ng mga ista o pabrida ng ganyan. So ito, mainam sa koi kasi malaki siya. Yan. So, sa breeding media naman, mas maganda ito. Mura naman guys. So, 286 na. Ito, nesting media na ito guys kasi didikit ang mga eggs dito hindi kayo mahirapan i-ano sila i transfer sa ibang sa ibang sa hatchery tank mo hindi ka mahirapan na i-transfer kasi nakadikit dito ang mga koi eggs at madami kang ma-harvest na koi eggs kasi ano naka ano siya nakadikit-dikit marami siyang ano mga surface area nga didikitan ng mga ah, koi eggs at saka ma madali siyang kunin at i-transfer sa hatchery tank mo okay yan o oh, makita mo so una ay una niyong gawin ay yung sabi ko na dapat maganda ang quality ng tubig and then maglagdag kayo ng aerator strong aeration uh, i-play ko ha ah. yan o oh. dapat malakas talaga ang aeration lagyan nyo lahat ng corners para walang dead spots yan Tingnan nyo, oh. malakas yan oh. Kasi ang ano, ang aerator, ang ang aerator o oh, ang ay nagpo-produce ng dissolved oxygen sa tubig dapat mataas ang dissolved oxygen ng breeding tank nyo para uh, hatchery uh, <laughs> breeding tank or hatchery tank nyo kung saan nyo i-hatch yung itlog ng koi fish dapat madami mataas ang dissolved oxygen para mataas din ang hatching rate at malesen ang deformities ng koi fry ayan koi deform koi fry tingnan nyo ha ah, koi fry deformities koi fry deformities para may idea kayo kung ano anong itsura ng may video ako nito yung 4x4 yan yan o oh, ito ang video ko oh. sa koi, koi fry deformities ba't ibang klaseng koi fry deformities tingnan nyo yan guys ito so may iwasan itong mga koi fry deformities Get a real-time bird's eye visit nyo lang yan guys may maiwasan na iba't ibang coifrae deformities kung mataas ang dissolved oxygen ng ano ng hatchery tank nyo or breeding tank kung doon, kung doon lang yung ano so yan pinaka-importante din ang ano ang dissolved oxygen no paglagay ng malakas na aeration at isa ding purpose ng erator o aeration aside from malagdagan ng dissolved oxygen, pataasin niya ang dissolved oxygen, ay magsaserve din siya as a filtration system ng ano ng at sinrenyo kasi pag mahals ng mga koi fry hindi, hindi kayo pwedeng magtagdat ng submersible pa mahigop sila at mamatay so aerator lang konti lang naman ang waste na ma-produce nila kasi malilit lang ma ang kanilang kakainin ayan so next nyong ilagay ay itong ay nalimutan ko guys na i-mention bakit kung ang proof ang ang dissolved oxygen din guys ay magpa ano siya magpa increase ng hatching rate kung mapansin nyo ang angel angelfish angelfish at iba pang angelfish uh, ah, niggler eggs ha? Ah, tingnan nyo ha? Ah. kung sino sa inyo naka-experience mag-breed ng angel fish o ibang cichlid na kung mapansin nyo palagi silang naka ano nakabantay sa kanilang itlog at pinapaypayan nila yan ayan o oh paypayan nila yan ng hangin gamit ang pictorial fins nila para ano manatili uh, malinis ang itlog at hindi siya atake ng mga pathogens at fungus din may wasan din ng fungus so yan ang purpose ng ano ito pagdagdag ng ano oxygen aerator yan Panatilihin ma malinis ang quality ng tubig. Nawasan na ano. Kasi din, ang isa ding reason guys, yung mga pathogenic bacteria ay hindi nila gusto ang mataas ang oxygen level. Next yung ilagay guys itong methylene blue. Kasi ang ano, ang methylene blue magprotect na mga itlog against uh, fungal attack. So, dapat lagyan nyo ng methylene blue guys. Yan. Okay. So, yan lang guys ang mga dapat yung gagawin. Dapat maganda ang quality ng tubig. Maglagay kayo nito ng strong aeration at methylene blue. Ayan para protektahan sila from fungus. So, yan lang guys ang mga tips na paano pagalaga ng koi, koi fish eggs care. At kung meron kayong katanungan, huwag kayong mahiyang magtanong. Comment down below guys. So, ito kasi ang kadalasan kong na ano na encounter na mga tanong kung anong gagawin na pa-care ng koi fish eggs para mataas ang hatching rate. So, yan guys. Thanks for watching and see you on my next video. Don't forget to like, share sa mga uh, fish keeper friends natin para uh, makatulong din. <laughs> Okay, so thanks for watching guys. Keep safe everyone. God bless.